Subscribe to Big Heart India channel and press the bell icon to watch best agriculture related videos. Sir ನಮಸ್ಕಾರ ಆ, ಸರ್ ಈ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕರು ಆರ್ ಎಚ್ ಬಿದ್ರಿ ಅವರು ಆರ್ ಎಚ್ ಬಿದ್ರಿ ಆ, sir ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಇದು ಹದಿನೆಂಟು ಎಕರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಎಕರೆ ಇದು ಯಾವ ಊರು ಸರ್ ಇದು Babladi cross sir Babladi Babladi cross taluk district sir taluk okay district Vijayapura okay sir ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ ಡಸ್ಟರ್ ಮಷಿನ್ ನೀವು ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಐದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ ಡಸ್ಟರ್ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅನುಕೂಲ ಏನು ಸರ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಡಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹೆಲ್ದಿ ಇಡ್ತೈತೆ ಸರ್ ಇದು ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಓಕೆ ಸ್ಕಾರ್ಚಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಬರೋಗುಡ್ದು ಸರ್ ಓಕೆ ಸ್ಕಾರ್ಚಿಂಗ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರೀ ಓಕೆ ಹಾಲಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥರದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಯೂಸ್ ಅದ ಸರ್ ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಮಷಿನ್ದು ಮಳೆಗಾಲದಾಗ ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆಗಾಲದೊಳಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮಳೆ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪೌಡರ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಡಸ್ಟರ್ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದದ ಸರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷ ರಿಸಲ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದದ okay sir thank you sir ನಮಸ್ಕಾರ for watching. For more such videos, please like, share and subscribe to Big Hat India channel.